好，我们首先来看看在岁次壬寅年属兔的朋友的年龄集聚。首先是二零一一年辛卯十二岁，以及一九五一年的七十二岁，一九九九年的己卯年二十四岁，与一九三九年的八十四岁，一九八七年的丁卯三十六岁，与一九二七年的九十六岁，一九七五年的乙卯四十八岁，以及一九六三年的癸卯六十岁。 以上就是我们属兔的朋友所有的年龄与年次集聚。而在这个壬寅年呢，我们先来看一下属兔的朋友本身专属的星宿以及流年飞星的变化。首先是依照我们古传的占星术，今年属兔的朋友象限星宿内有角宿、亢宿、底宿入本命宫，而底宿是以十四度入寅宫。而属兔的朋友啊，地支卯在岁次壬寅年的流年飞星。 本命宫由太阳以及天乙贵人两大吉星来作证，复星有天空、咸池、桃花、年沙、晦气这五颗复星。以整个盘面来看呢，今年属兔的朋友可以说是福运满满、时运昌旺的好时机啊！尤其是针对男性朋友，为什么呢？因为有太阳主掌本命宫，所以是相对于女性朋友来说是更加好运的一群。 男性的朋友一定要加紧把握今年的好运到哦。在事业上属兔的朋友，本命宫迎来了天乙贵人，所以在壬寅年可以迎来八方贵人的援助。我们在这个人类社会中啊，就是基于互助的体制而建立起来的族群，所以最需要的就是什么呢？人帮人，有了贵人，那么办什么事都好办，要达到什么目标都可以相对快速的来达到。但是啊，这个星宿的能量啊。 知道了不代表你会用，要会用这些的能量，首先要去迎接这些能量，然后才能使用。比如说什么呢？就像海水，海水啊，它每天都有涨涨涨潮跟退潮这些潮汐，那么它本身就有这些海洋的能量、潮流的能量或是洋流的能量。那个我们如果没有去用，那也是白白的流失的。所以对于做业务的朋友，首先要珍惜天乙贵人带给你的人脉资源。 不是想我们要怎么去利用他人，而是要怎么样呢？要去认识以及了解每一个在你身边的人。为什么呢？因为贵人呢，不代表他都是和颜悦色，或是只给你讲好听话。有时候呢，贵人他是在你犯错之前、行差踏错之前，先给你一个指正跟提醒，避免你陷入了危机。那么，即使他说的话不好听，或是不入耳，但是却给你一定的帮助。 而另外一种贵人呢，他就是隐贵人。所谓的隐贵人，就是你必须先要对他去付出，而且给他一些善意。那么对方感受到你的善意跟付出之后，他就给你相对的回报。这种贵人啊，在今年尤其重要。所以，如何在身边营造正面能量的循环，制造一个善的循环，是一个非常重要的课题。 这对于做业务的朋友来说啊，天乙贵人这颗吉星的助力当然不容小觑，但是人乙年还有桃花之类的魅力星来给自己加上许多的分数，结合了远方的天喜星，真的可以说是人见人爱，一片祥和的气场。在这个时候啊，我们要做的当然就是妥善运用这个时机，好运这是一件事情，但是你会不会用运，那就是另外一件事情了。怎么说呢？ 贵人来帮忙，个人魅力高，但是一定要去用心的去身边每一个人，你都要去关注他，无论是客户或者是同事，都十分用心的去记录对方的喜好、习惯、名字之类的。越是用心的去记得这一些，那么那么对方也会感受到你的用心，这样给属兔的朋友就可以获得这些贵人的力量，无论是带给你业绩，或是帮助你成交，或是给你其他的帮忙，只要你用心的对待别人，别人对你就会用心的回报，这点是很重要的。 毕竟啊，我们只会为了重视我们的人而付出。您说是吗？在其他业务朋友方面啊，今天受到外在的天厨以及陆勋这两颗吉星的照耀，从事专业服务的，无论你是律师、医师、会计师，或是设计师，或是你是一个咨询顾问，或是你有专业技能，例如什么水电或土木，在今年的业务量啊，都会大幅的提升。无论是专业的精进，或是创意的发想，或是业绩的邀请，都是非常理想的。 而单纯内勤的朋友啊，今天在外有什么天德与福德这两颗吉星的辅助，所以今年的职场生活啊，也可以是顺风顺水。能的话，不妨探听一下是否有晋升的可能。在福运满满的今年，机会是给想要争取人而获得的。 而如果你是领导团队的主管阶层，今年逢到了太阳以及国印以及紫微星，所以今年要善用你的管理能力。如果觉得自己的领导统御的能力不是很足够，那么你一定要提早的进修，至少你要买一些相关的书籍来阅读，来给自己增加自己的能力，不要只仰赖自己过去的经验。为什么？因为你。 过去的经验呢，仅止于你自己短人生短短数十年的人生，但是透过大量的阅读的这些管理书籍呀，这些能够出书的大部分都是专家学者。那么每一本专家写的书，也是他几十年来的经验累积。你阅读的越多，那么获得的经验也就越多。很多事情啊，这些专业的工具书籍里面都有，已经跟你讲过了，也有举出类似的案例让你去遵循，不用你亲自的去尝试。 那么我们就应该把他山知识来攻我们自己的错，把时间花在创造团队绩效上，而不是尝试错误上。没有时间看书？放心，你绝对不会是没时间，因为你不是觉得自己很厉害，根本就不需要看，不然就是懒得看。那如果是犯了懒病，那么就糟蹋了今年的大好时光，成功与绩效都会大打折扣。 而在财运方面，今年在外受到了福星与岁合这两大吉星，所以在今年的财运也是颇为亮眼的。在投资方面，可以透过各项的专业报告以及数据的完整，加上一点点的直觉，可以获得不错的投资机会，可以在中长期的投资之中获得不错的收益。 但是呢，还是要注意一下。虽然吉利的星，好，他们的力量是很强大的，但是还是必须要注意复星的问题，因为天空与阴沙这两颗星就是来给我们找麻烦的。如果我们没有仔细的设定好投资的停损以及停利，遵守好我们自己应该遵守的投资纪律，那么恐惧跟贪婪就会让你不知所措，而导致了进退失据。 错失了出场最佳时机，导致可能原本你是大赚的，变成小亏而出场，那不是感觉很扼腕吗？对不动产方面，也同样受到了福星的庇佑，今年是一个不错可以考虑购买不动产的时间，但是这个必须基于在是自己住或者是有余力状况之下，以高额的投期款，也就是高首付的支付能力下。 去购买、投资或是收租，或是长期的持有的一个房舍，也就是说，不要过于利用杠杆，而是用力所能及的，而且风险都在可以负担范围之内去做这个不动产投资。因为既然我们称它为投资，代表这个项目是对我们自己有利的，而不是我们买了之后生活变得很吃力。 是，然后后面如果遇到了一些投资的风险或是资金链的风险，就有可能让我们出现了什么危机的窘境，这个部分呢是非常重要的。在健康方面呢，今年本命宫受到了晦气的影响，所以要避免探病或是进入了上家或是观看屠宰的现场，例如我们有时候去餐厅吃饭了，有一些餐厅啊，它是一个现宰的餐厅，所以说我们不要挑面前现杀的厨艺表演。 哦，在后厨中它已经处理好，那个没有关系，但是不要在我们面前去宰杀，这样会触发了本命宫里面的晦气星以及外在的死福星，这对于属兔朋友来说会有很负面的影响。而在其他健康方面呢，今年受到了绞杀星的影响，对于肝脏、肾脏还有肌肉的部分会有一些影响，也就是说。 肝肾的代谢功能呢，会变得比较差一点，进而影响到我们的精神，还有我们的气色都会变得比较不好。所以必须要注意，尽可能的避免熬夜，饮水一定要充足。饮水就是说的是纯水，不是什么奶茶、咖啡之类的。所以啊，我们至少一天要喝两千毫升，也就是两公升，可以缓解肾脏的压力。 而如果代谢不好，那我们肌肉也会容易出现酸痛或是抽筋之类的问题。所以基本作息跟饮食一定要有规律。肝肾都是一个沉默的内脏，不要等有病症了、有感觉了，你才有警觉。因为当出现病症或是你已经有身体上的感觉的时候，很多事情它是不可逆的。而在其他流年方面啊，今年本命宫中有咸池与桃花这两颗星宿。 用得好的搭配天乙贵人，当然在生活跟事业上可以顺风顺水。但是如果不知道洁身自爱，桃花星配上了本命宫里面的年杀，那么就会形成了一件破九贵，兵败如山倒，这个必须万分的注意。还有外部啊，还有一颗星要值得注意的，那就是卷舌星。在等属兔的朋友，你去犯错，哪怕你是跟别人搞个暧昧，或是做一些小小灰色地带的事情。 都很容易被他人发现。当然，这个如果是搞暧昧这个方向啊，如果双方都单身，而且彼此都有好感状况之下，这个当然是没有关系的。比如桃花心就是这样子用的嘛。但是，哪怕其中有一方他是已经有伴侣的，无论是他人的男女朋友，或者是老公老婆，哦，是有夫妻的支持的，你只是想跟对方哦来一个刺激婚外情，或许你自己就想来一个婚外情，或是想谈一个小恋爱的感觉。 那么也会触发了原本没有作用的凶星，闹出了满盆风雨，让属兔的朋友悔不当初。所以啊，记得一句“色字头上一把刀”，不要以为这是所谓的你情我愿，有这种想法的，通常都是出轨想偷吃的一方会这么想。 在这个世界上，除了买卖以外，没有所谓的你情我愿。通常到最后都变成你情，但是我不愿的机会是最高的。所以洁身自爱是非常重要，不要等事情发生后再想办法去善后或找理由推卸责任。老师可以很明确的告诉你，这种事情一旦。 东窗事发，九成九都是悲剧收场，所以不要轻易的尝试去犯一个你以为不会怎么样的错。好，以上就是我们属兔的朋友在西元二零二二年岁次壬寅的生肖运势解析。若你喜欢老师的作品，请按赞、订阅跟分享。若你需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式，请详阅之后再与老师联系。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。